Cocheo de na Jesús net oi abinash te mutay maha lugar di bisiach, sedrong nabok. Hab tu gnegam ma eche skip, hapa Jesús cheke mutay ishpekpich. Es hudes di benach, ke yakami Jesús, dan ishach pinach ta nagam, negam. Met kokanak okanach de nyamyuk de hap, mutay ishpekpich a Jesús. Net de jaste met mai soldadig, is de esquidaadaja nascas, neta Jesús hatagok yatagambita, punt mustaja, net yatoda, ye Jesús Nazaren, Jesús anmaja, dat min anem de ko ötse den, ben ötse mit stajip, na iste want nørste tje de naajits, de en hinanja Jesús, es ya kuchun de bije kum nan, dat titung, nituk de kategoi de bestasmjoj, neta Simon Pérez hucha y espada, es nebote, Hay aga anjatk tuuk tibus achp malka, chumbo hatech vincengopk. a Jesús tan moja Pedro, pötak hatakok yem espada, mazja ich. Konums ayawut estem hadiostech, des chukni betag es en ayawut. Net ha soldadatch es met ha soldado vincengopk. Ese Israelitech ha polusijich, tmaastak ha Jesús es dianerste gtzim. Net ha jeb dianerste ye anas, یه امیت آج هاکای فاس دیوی موتا ده همه ده اجوین سنگوب که آد. چرا دا کای فاس یه امیت آج دا ها ایسرائیلیتش کوانا اوی از یوگت یه ای هسوس از کدی کووین دا گوید ها ایسرائیلیتش نیاش که